Hey, eh, hey, ¿cómo estamos? Este es Iván en IRV Studios y hoy os voy a enseñar a cómo usar la base de loop POS RC30. Esta cosa es la p... Básicamente lo que hace este aparato es reproducir en bucle los sonidos que nosotros le introduzcamos. Podemos introducir una guitarra, podemos introducir el piano, podemos introducir la voz, lo que quieras. Si llevas poco tiempo tocando un instrumento... perfecciona tu técnica con el instrumento y luego ya te metes a esta fascinante creación del universo. Tenemos básicamente dos botones. Bueno, básicamente. Aquí hay muchas cosas. Pero lo básico son estos dos botones. Grabar o reproducir, parar y borrar. Así que bueno, vamos a dejarnos de teoría y vamos a la práctica, con una canción de Ed Sheeran. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, vamos allá con Shape of You de Ed Sheeran. Vale, primero de todo, información básica. Tenemos aquí dos pistas eh, con sus respectivos volúmenes. Tenemos aquí batería, si quieres. en este caso la vamos a hacer nosotros. Aquí tienes el nivel del micro. Vamos a subir un poquito. Y aquí tenemos efectos. Luego os explico cómo usarlos. Entonces, vamos a trabajar primero en la primera pista. Este botón es el de grabar. Este es el de parar. Si queremos pasar de una pista a otra, solo tenemos que apretar dos segundos. ¿Veis que la lucecita cambia? Eso es que cambia de pista a pista. ¿Para qué esto? Pues en una pista podemos grabar la base y en otra pista podemos grabar la voz. Entonces, vamos allá, con Shape of Pues, va a ser así, ¿vale? Esta es la estructura de cómo bloquear. tiene que ser el momento exacto. grabamos el bajo, que va a ser este. pista, nos vamos a pasar al otro canal y vamos a grabar un par de voces. Eh, aquí el ejemplo. si tú eh, tienes bien preparada la canción en tu cabeza, puedes grabar directamente todas las pistas a la vez. Luego os enseño la canción entera. Entonces, ahora queremos reproducir las dos a la vez, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? Presionamos dos segundos y se activan las dos pistas. Entonces ahora... Para parar los dos clics. Y nada, eso es simplemente cómo se usa. Claro, que luego cuando haces una canción entera en directo, pues tienes que estar pendiente de cuándo vas cambiando, no es tan fácil como ir parando como ahora, ¿no? Entonces os enseño un poco el mecanismo. I'm all inside up a conversation with just me And trust me, I gave it a times. Now it's in my head, stop about the mother of the box today os haya gustado, eh, em, seguiré haciendo más cosas, porque muchas personas me habían preguntado, pero ¿cómo haces eso? ¿Eso lo tienes grabado? No, no lo tengo grabado, esto lo voy haciendo en directo. Y no es tan difícil como se piensa. Si sabes un poquito de instrumentos, solo escoger el ritmo, saber en qué frases tienes que meter con la guitarra y ya está.